Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. अपनी प्रभावशाली स्पीचेस से सबको मंत्रमुग्ध करने वाले इन एडुकेशनिस्ट और पॉलिटिशियन ने हरिद्वार की हर की पौड़ी में कौन सी मशहूर प्रथा शुरू करवाई आइए देखते हैं प्रयागराज में पैदा हुए मदन मोहन मालवीय जी ने पाठशाला सिस्टम से अपनी प्राइमरी एजुकेशन पूरी की जहां वो भगवत गीता जैसे शास्त्र पढ़कर सुनाने के लिए मशहूर थे मालवीय जी की संस्कृत में बहुत रुचि थी और वो उसमें एमए करना चाहते थे लेकिन पैसों की कमी की वजह से वो संभव नहीं हो पाया इसीलिए अपने परिवार की मदद करने के लिए टीचिंग से शुरुआत करते हुए उन्होंने नौकरी करनी शुरू की 1886 में उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का फैसला किया और इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक सेशन में एक जोरदार स्पीच देकर सबको अपनी योग्यता का परिचय दिया उनकी ये स्पीच इतनी प्रभावशाली थी कि उसकी वजह से हिंदुस्तान नाम की एक वीकली मैगजीन में उन्हें एडिटर की नौकरी मिल गई उन्होंने एलएलबी की पढ़ाई शुरू की एलएलबी पास करने के बाद वो 1893 में हाई कोर्ट में एडवोकेट बन गए और लॉ प्रैक्टिस करने लगे उन्होंने अपनी वकालत की स्किल्स इस्तेमाल करते हुए ब्रिटिश सरकार को भारत की कोर्ट्स में देवनागरी अपनाने के लिए भी मना लिया ये उस समय भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था जिसकी वजह से भारतीय लोगों का कोर्ट में अर्जी डालना आसान हो गया 1922 में चौरी चौरा में गांधी जी की नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से 170 प्रोटेस्टर्स गिरफ्तार हुए थे जिन्हें फांसी लगने वाली थी मालवीय जी ने उन्हें बचाने का जिम्मा अपने सर लिया और 1923 में ट्रायल के दौरान कोर्ट को एक लोगों को बाइज्जत बरी करने के लिए मना लिया मालवीय जी वकालत के साथ साथ एजुकेशन के क्षेत्र में भी लगातार काम कर रहे थे वो भारतीय युवाओं को शिक्षित करने की मुहिम में लगे हुए थे इसीलिए अपनी लॉ की प्रैक्टिस खत्म करने के बाद उन्होंने शिक्षा की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया वो तक्षशिला और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज की स्वदेशी शिक्षा को वेस्टर्न एजुकेशन के साथ मिलाकर भारत के युवाओं को एम्पावर करना चाहते थे इसीलिए मालवीय जी दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह बहादुर से यूनिवर्सिटी की स्थापना करने के लिए डोनेशन मांगने गए लेकिन उन्हें डोनेट करने के लिए कन्विंस करना इतना आसान नहीं था मालवीय जी ने बहुत प्रयास किया पर महाराजा जी टस से मस नहीं हुए फिर एक दिन मालवीय जी को भगवत गीता सुनाता देख महाराजा जी उनसे इतना इंप्रेस हुए कि वो यूनिवर्सिटी के लिए 25 लाख रुपए देने को तैयार हो गए लोगों को कन्विंस करने के अपने टैलेंट से मालवीय जी आखिरकार एक करोड़ चौतीस लाख रुपए जमा करने में सफल हुए और आखिरकार 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई मालवीय जी का पॉलिटिकल करियर बहुत शानदार रहा और वो चार बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे इस दौरान उन्होंने सत्यमेव जयते के स्लोगन को अपनी एक स्पीच में इस्तेमाल करके पॉपुलराइज किया जो आज भारत की जुडिशरी का आधार है उन्होंने गंगा पर अंग्रेजों के डैम बनाने की योजना को भी सफल नहीं होने दिया और उनके साथ गंगा पर कभी भी डैम न बनाने का अग्रीमेंट साइन किया इसी वजह से आज भी गंगा नदी की पावनता बरकरार है और श्रद्धालु बिना किसी समस्या के इसकी पूजा कर पाते हैं सिर्फ इतना ही नहीं उन्होंने हरिद्वार की हर की पौड़ी पर होने वाली मशहूर गंगा आरती की प्रथा को भी शुरू किया जो आज हरिद्वार की आइडेंटिटी है मालवीय जी एक इंस्पिरेशन थे उन्होंने महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे लोगों को भी प्रेरित किया था शायद इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने मालवीय जी को महामना की उपाधि देकर सम्मानित किया भारत सरकार ने भी महामना मालवीय जी को 2014 में शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत रत्न देकर उनके कर्मों को सदा सदा के लिए अमर कर दिया